Dieu n'est pas mort, il vit encore. Dieu n'est pas mort, il vit encore. Dieu n'est pas mort, il vit encore. Je le sens dans mon corps, je le sens dans mes pieds, je le sens dans mon corps. 把梦。